Egunon, gazteen emantzipazio adinaren datuak eskandalagarriak dira, araba bizkaia eta gipuzkoan. Datuak eta zenbakiak aipatzea egoeraren berri ematen balin badigute ere, kontuan izan behar dugu batazbesteko hauen atzean milaka gaztek euren bizitza, proiektu eta helburuek porrot egin dutela ikusi dutela. Horregatik, helburua ez da hainbeste emantzipazio adina geistea, helburua gazteek euren bizitzen gain erabakitzea izan behar da, eta gaitasuna lortzea erabaki horiek denboran zehar mantendu daitezen. Izan ere emantzipazioa ez da gurasoen edo legezko tutoren etxetik alde egite hutsa. Ezin dezakegu aztu gainera, Europan emantzipatzeko bataz besteko adina hogeita sei urte direla, baina Espainia arrestatuan ere emantzipazioa adina hogeita beratzi koma zortzi urtekoa da. Araba Bizkaia eta Gipuzkoan berriz, hogeita mar koma iru urtera igotzen da adina Izan ere, hemen gazte batek bataz beste bere soldataren euneko laro gehiabideratzen du etxe bizitza ordaintzera alokairuan. Honek agerian uzten du batetik etxe bizitzarekin bizi dugun arazoa, hau da, oinarrizko eskubidea behar lukena negozio iturri eta privilegio bilakatu dela eta etxe bizitzaren prezioa eskandalagarria dela. Eta bestetik, gazteek dituzten enplegu prekarioek eta soldata basuek ez dutela bermatzen bizitza duin bat mantentzea. Hau da, gazteen emantzipazio datu txarrak egiturazko bizibaldintzen okertze baten ondorio zuzenak direla. Eta ezin astu dezakegu gainera, arazo hauek ez direla adintarte batean soilik ematen, ez direla gazten arazo soilik. Prekaritate bitala eta ziurgabetasuna denboran zehar luzatzen da inolako etenik gabe. Egoera honetan, ezinbestekoa da zen amar urteetan, emantzipazio politika ausartak, eraldatzaileak eta berriak egitea orain arte jaurlaritzak ez ditu emantzipazioa bermatzeko politika publiko nahikoa garatu. Gazteria eta emantzipazio politikak ez dira izan jaurlaritzaren lehentasuna inondik inora eta momentuko egoera gainditzeko adabakiak besterik ez dira jarri modu askotan eta egoera askotan. Jaurlaritzak ez ditu etxeko lanak egin gai honetan eta egun bizitzen ari garen egoera ez da kasualitatea. Urte zurte, aizialdi politika modura ulertu, ulertu dira gazteria politikak eta emantzipatzeko ezintasunei etzaie kasurik egin. Orain, gazteen emantzipazio datuak txarrak direla esaten da eta onartzen da jaurlaritzatik ere, baina ia da belaunaldi oso bat ondorio hauek sufritzen ari da, eta jaurlaritzak badu zerikusia honetan ere. Eta hori bera gertatzen da ere, aste honetan iragarri den neurriarekin. Baldintza batzuk betetzen dituzten hogeita bost, hogeita beratzi urte arteko gazte batzuk, eta soik bi urtez jasoko duten errenta bat izanik, ez da erroko aldaketa bat izango, eta ez da nahikoa oinarrian dagoen arazoa konpontzeko. Izan ere, zer gertatuko da bi urte pasa ondoren? Zer gertatuko da etxe bizitzaren prezioarekin, edo soldata basuekin, edo aldi baterako enplegu horiekin? Hori dena ez da aldatuko errenta honekin, eta etxe bizitza eta enplegu arloan neurri berriak aplikatzeari uko egin dio jaurlaritzak sistematikoki. Gazteek errenta jasotzea jutziko diote bi urteren ostean, baina euren bizi baldintzetan espada aldaketarik ematen, ez da posible izango kasu gehienetan emantzipazio prozesu hoiekin jarraitzea. Emantzipazio politikek bermatu behar dute, gazteek euren bizitzen, euren emantzipazio prozesuak astea nahi eta behar duten momentuan eta nahi eta behar duten moduan. Baina era berean prozesu horiek denboran zehar mantenduko direnaren segurtasuna ere eskaini behartzaie. zaie hau guztia lortzeko ezinbestekoa da gure herri eta eskualdean lan eta bizitzeko bizitzea bermatzea, gure komunitateari errotuta bizitzeko dugun eskubide hori garatuz, gure bizitza prozesuak ziurtasunez eta esan bezala segurtasunez eman alizateko. Egoera hau eraldatzeko, gazteen bizitza duinak bermatzeko eta batez ere emantzipazioa erreala izan dadin, egungo egoeran bestelako neurri batzuk hartzea proposatzen dugu EH Bildu taldetik. Batetik, gazteek enpleguan pairatzen duten lan prekaritatea kontuan hartuta, lan prekaritate hori borrokatzeko autu irmoa egitea eta prekaritatea diruz ez finantzatzeko helburu hori bere horretan jarraitzea instituzio publikoetatik. Horretarako, mila lareun euroko gutxieneko soldata propioa ezarri behar da. Gure herrialdean, Europako gutun sozialaren irizpideak jarraituz, mila lareun euro izango liratezke hemen. Baina era berean orain arte gazteak enpleguratzeko erabili diren hainbat programa eta pizgarrietan ere modu sistematikoan baztertu egin beharko dira prekaritatea finantziatzen duten programa hauek eta bestelako baldintza batzuk ezarri beharko dira. Mila lareun euroko gutxieneko soldata, kontratu iraunkorrak eta lanaldi osokoak. Etxe bizitzari dagokionean, gazteok gure ibilbidea lokairuan garatzeko helburua oinarri hartuta, zein komunitateari errotuta bizitzeko izan behar dugun eskubide hori kontuan hartuta, kontuan izan behar dugu alokairuaren merkatu pribatua prezio hauei muga jarri behar zaiela eta kontrolatu egin behar dela. Eta norbera bere eskualdean bizitzeko eskubide hori jarraituz, ezingo dela soldataren euneko hogeita marra baina gehiago bideratu etxe bizitza alokairuan ordaintzera eta horretarako neurri zehatzak jarri beharko direla. Como decía en euskera, los datos de la emancipación en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa son un escándalo, pero detrás de estos datos, además, existen unos jóvenes que ven sus objetivos y proyectos de vida que están abocados al fracaso. El objetivo no debe de ser solo bajar la edad de emancipación, el objetivo real es que los jóvenes obtengamos la capacidad de decisión sobre nuestras vidas y poder materializar esas decisiones a largo plazo. La emancipación no es el mero hecho de irse de casa de nuestras madres o tutores legales, es todo un proceso. La edad media de emancipación en Europa es de 26 años, en el Estado español de 29,8 y en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa este dato aumenta hasta los 30,3 años. Por ejemplo, aquí los jóvenes destinan de media el 80% del salario al pago de una vivienda en alquiler. Esto quiere decir que tenemos un problema tanto con la vivienda como con el empleo y los salarios porque los malos datos de emancipación juvenil son claramente la consecuencia del empeoramiento de las condiciones de vida y los problemas estructurales que sufrimos en cuanto a la vivienda y al empleo. Ante esta situación es imprescindible plantear soluciones a largo plazo y de largo alcance. Necesitamos políticas de emancipación novedosas y valientes para los próximos diez años. Hasta ahora el Gobierno vasco no ha hecho ni mucho menos todo lo que se podría haber hecho en política de juventud y hemos visto una y otra vez que en esta materia se han dedicado a poner parches e intentar salvar el momento de alguna manera. Lo que se ha hecho hasta ahora no ha valido para que los jóvenes se puedan emancipar, ya que no se han querido atajar los múltiples factores y problemas estructurales que afectan en nuestros procesos de emancipación. Y hemos visto estos últimos días que el Gobierno vasco sigue funcionando de igual manera, ya que la renta que plantean, al ser condicionada para edades de entre 25 y 29 años y solo durante dos años, no es capaz de garantizar un proceso de emancipación en el futuro porque se da una renta, pero no se plantea una hoja de ruta para atajar los problemas que retrasan la emancipación, es decir, no se plantean políticas de vivienda y empleo fuertes y novedosas. Con esta medida no se pueden cambiar a mejor las condiciones vitales de las personas jóvenes, por lo tanto, es insuficiente. Las políticas de emancipación deben de garantizar que las personas jóvenes empiecen sus proyectos de emancipación cuando lo deseen y cuando lo necesiten y se tiene que garantizar que estos procesos de emancipación se mantengan en el futuro. Para ello, el hecho de garantizar que vivamos y trabajemos en, nuestros pueblos y ciudades es fundamental para poder hacer efectivo el derecho al arraigo en nuestra comunidad y para desarrollar con certezas nuestros procesos vitales. Para ello, el Gobierno vasco debería de tomar una serie de medidas y debería de actuar además con inmediatez. Nosotros desde H. planteamos que primeramente en cuanto al empleo se debe de tener en cuenta la precariedad laboral y actuar con el firme compromiso de atajarlo y de no financiarlo más con dinero público. Para ello, siguiendo las directrices de la Carta Social Europea, se debe de impulsar el sueldo mínimo propio de 1.400 euros y aplicarlo en todas las políticas correspondientes. Además, se deben de revisar todos los programas de empleo juvenil, dejando sin efecto aquellos programas que ayuden a seguir con empleos precarios y se deben de establecer los siguientes requisitos en los programas e incentivos, como 1.400 euros de sueldo mínimo, contratos indefinidos y de jornada completa. Y en cuanto a la vivienda, para que las personas jóvenes nos podamos, podamos desarrollar nuestras trayectorias en alquiler y para poder vivir arraigados en nuestras comunidades, hay que poner un tope a los alquileres de una manera, de una forma inmediata y además se deben de cumplir e incluir medidas para que podamos vivir en nuestras comarcas sin destinar más del 30% del salario, así como ampliar muchísimo más también el parque público de vivienda.